مرحوم آیت الله کاشانی چطور مرحوم آیت الله کاشانی یه فرد مکتبی بود الله اکبر الله اکبر الله برادران توجه توجه کنید رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشان ادامه میدهند برادران و خواهران توجه فرمایید هیچ نیرویی نمیتواند ملت ما را تسلیم کند بنابراین مرگ بر امریکا بمبادان زیر بمبادان فریاد میزنیم جنگ جنگ تا پیروزی اینک رئیس جمهور اسلامی ایران به بیاناتشون ادامه میدن توجه بفرمایید خواهش میکنم برادران و خواهران توجه کنند برادران و خواهران بنشینید آقا توجه بفرمایید برادران و خواهران خواهش میکنم توجه بکنید بحث اصلی که در این هفته من در خطبه دوم میخواستم بگم همین مسئله است که الان مسئله محسوس و ملموس ماست هفته ای که گذشت برای جمهوری اسلامی ایران هفته مقابله به مثل بود در مقابل شرارت ها در مقابل جنایت ها در مقابل خباست ها همه دیدند که ما مقابله به مثل می کنیم و مشت را با مشت محکمتری پاسخ میدیم اگرچه دشمن ما یک دشمن ناجوان مرد و خبیسه اما این یه چیزی نیستش که احتیاج به استدلال داشته باشه برای او وقتی که در میدان جنگ نمیتوانه مقاومت کنه وقتی تو دهنی در میدان جنگ میخوره برای او شهر و روستا و بیمارستان و محل نماز جمعه و اجتماع انبوه مردم غیر نظامی تفاوتی نمیکنه هر جا رو که از دستش بیاد میزنه ما تهدید کردیم گفتیم نکنید خباست نکنید گفتیم از انتقام ما بترسید ما توانایی داریم می توانیم مقابله به مثل بکنیم اما جدی نگرفتن باور نکردن و دیدید که مقابله به مثل ما به یک جبهه هم منحصر نمون. ما در همه جا مراکز اساسی و حساس رو مورد تهاجم قرار دادیم و هدف قرار دادیم و مقابله به مثل کردیم الان به شما میگم ما همین حرکت وحشیانه ای رو که الان انجام داد با کمال شدت و قدرت مقابله به مصر خواهیم کرد توجه کنید خواهش میکنم توجه کنید توجه کنید همونطور که از شعارهای شما برادران عزیز هم کاملا فهمیده میشه این صدای انفجاری که رخ داد مربوط به یک حرکت منافقانه رزالت آمیزی بود که در بهبوهه جنگ این مردم عوامل و مزدوران خائن استکبار جهانی در نماز جمعه این بمب دستی رو کار گذاشته بودند چقدر خباست میخواد و چقدر ناجوان مردی میخواد که یک عده انسان نمازگذار رو بدون هیچ گونه خصومت مشخصی اینجور انسان در معرض تهدید قرار بده البته اینطوری که برادران اینجا به من گفتن ظاهرا خسارتی و تلفاتی وجود نداشته انشالله که اینجور باشه و یقین بدونن که هر چه خسارت هم به وجود بیاد مردم در مقابله با استکبار جهانی با صدام با منافقین با ایادی مزدور استکبار داخلی دشمنتر و دشمنی اونها آشتی ناپذیرتر میشه زنده باشید زنده باشید خیلی ممنون جمعیت نمازگزار یک پارچه دارن فریاد میزنن که ما به اینجا آمدیم بهر شهادت آمد این رو همه ملت ایران با همه وجودشون و از اعماق قلبشون باور میکنن و پیداست که امت حزب الله و اون کسانی که این همه در خدمت انقلاب و در مواقف حساس انقلاب حضور داشتن از این چیزها هم هیچ گونه واهمه ای ندارن حالا خواهش میکنم توجه کنید من صحبتم رو بکنم همونطور که خواهش میکنم برادران خواهش میکنم توجه کنید